Desde aquel 21 de octubre de 2015 hasta el 12 de mayo de este año, casi siete meses de recibir la acusación contra Dilma Rousseff, la presidente ha sido suspendida hasta la conclusión del juicio político por 180 días. Por 55 votos a favor y 22 en contra, se admitió el informe de Antonio Anastasia sobre el juicio político por crímenes de responsabilidad que cometió la citada mandataria.